We are believer もっともっと強くなる ジレンマに潰されそう自分じゃわからないリアルで確かな強さは弱さを認めることでその扉開き出す僕は未来のために誓う何もしないで生きていい

本当の自分さられずストレスが加速する足が震えつまずいた時そっと上向 ならない 何もしないで生きていたくはない全てこの切なにかけて放って b e l i e v e s その日 この旗をかけて We are believer この勇気見せるよ e s n l れ出したい止められない思い出がゃんリカレイ壁を越